Sesten marat bondo pancen aku wong randuwe nanging ngopo salah yen aku resnani kowe yen pancen ratresno ngopo ra kondo biyen biyeni opo seneng yen gawe loro atiku mong gawe tak

kowe wis gandeng karo liyan teko mude wingi tak eling teko seprene susah seneng carene ora arep nikake nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane teko atimu